नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा reason for economic reform economic reform करने के रीजन क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के रीजन क्या थे तो chapter number three Indian economic development से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के रीजन क्या थे इसके लिए हमारा फॉर्मूला है hi fi DP hi fi DP तो हाई फाई डीपी ये हमारा आंसर है आंसर का फॉर्मूला है हाई फाई डीपी डीपी लगा देना व्हाट्सएप वगैरह में तो हाई फाई डीपी बहुत अच्छी हाई फाई डीपी लगा रखी है तो एच फॉर है हमारा ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए लाना पड़ी फिर आई फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी फिर F F for fall in foreign exchange reserve foreign exchange का जो फॉरन करेंसी जो है उसका रिजर्व हमारे पास कम हो गया था इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी ठीक फिर है I I for in inefficient management efficient management इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं था गवर्नमेंट का कि जो है वो है टैक्स वगैरह वसूल पाए और रेवेन्यू जनरेट कर पाए पब्लिक इंटरप्राइजेस को व्यवस्थित तरीके से चला पाए और रेवेन्यू जनरेट कर पाए ऐसा नहीं हो पा रहा था इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी फिर है D D for deficit balance of payment यानी कि खर्चे ज़्यादा थे और रिसिप्ट जो है कम खर्चे ज़्यादा और रेवेन्यू जो है वो कम तो इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी P P for poor performance of public sector poor performance of public sector जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्राइजेस है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो इस वजह से जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी ठीक तो reason behind new economic reform is high 5 DP, huge burden of debt, inflationary pressure, fall in foreign exchange reserve, inefficient management, deficit balance of payment and poor performance of public sector. Take